Start med at hente din fil ind i Cura. Det kan du gøre enten ved at klikke på Open heroppe, eller du går ind i Filer, og der finder du så den fil, som du gerne vil bruge. Det skal være en øh, STL-fil. STL står for Stereo Lithography, og øh, den henter du ind, og nu er din fil i princippet klar til print. Det kan dog være, at du har brug for at lave nogle justeringer på din fil. Det kan du gøre ved hjælp af de her tre øh, værktøjer hernede. Den første, der kan du rotere filen. Ved den næste her, der kan du øh, skalere din model op og ned, større og mindre. Eller du kan spejle filen eller modellen, så den passer. Du får desuden løbende nogle oplysninger på dit print. Her kan du for eksempel se, at det tager en time og 16 minutter at printe, du bruger en meter filament, og der går 8 gram på printet. I menuen ude til venstre, der har du din printprofil. Du kan for eksempel foretage ændringer i forhold til lagtykkelsen. Den står her så til 0,1 mm. Det kan du ændre. Hvis du for eksempel vælger at lave printe i lidt tykkere lag, får du et øh, grovere print, der til gengæld går noget hurtigere. En anden ting, du kan foretage ændringer i, det er fill density, det betyder, hvor meget af din figur eller din model, der er fyldt ud. 100% det vil svare til en massiv figur. Den skal typisk stå på en 18-20%. Og det betyder også noget for, hvor lang tid dit print egentlig tager. Du skal nu gemme din model på et SD-kort. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så indsæt SD-kort og klik på ikonet SD her. Cura gemmer nu din fil som en G-code-fil, og når den her slicing-proces er gennemført, så er din fil klar, og du kan gå over til printeren og starte dit print.